都好辛辣嘅，就系问你，如果你个 X <laughs> 想同你复合嘅话，咁你会点样呢？分我比较要惊嘅系，Hello，大家好，又嚟到我哋呢一个 Party Game 嘅系列啦，咁样，咁今日咧就同大家玩另一副嘅 Party Game 啦，咁就叫做花式自爆。因为时间关系，我哋已经转咗另一只新嘅玩法嚟玩大家啦，咁样样， <laughs> 玩大家，系啦，就玩大家啦，因为。

我左又，喐緊喐緊喐緊，都係你你個面色咧又，都係你，都係我，都係我，都係我。哦，呢係幾多辣嘅問題？我覺得呢條都好辛辣，呢條少辣到啦，唔係可能係十小辣啦，呢條問題問你，豬仔。如果我要去整容，你覺得？ 整容你覺得我應該整咩？你一隻脆弱嘅頭髮， <laughs> 我都覺得小燕乜都唔需要整嘅。我覺得呢個答案我唔滿意啊！整容頭髮邊度係其中一個部分嚟㗎，豬仔。我真諗唔到，好難你咁完美嘅時候，大家都唔收？問題，去，我唔想聽佢哋講嘢啦，唔該。一啲都唔 true 嘅，大家收唔收貨？ 阿豬仔而家死啦！我覺得你加加個加燕遮粒敏喺度，哇，先會發財噶嘛！整容整啦！我問個，佢問個我哋個，我睇睇先啦，你睇聽你明嚟？唔係，有睇我加粒敏喺邊家嚟？我睇下先。多謝幾人

点师先？嗱唔系。李零嘅。我比较要惊嘅系我个 x 而家睇紧。 <laughs> 我比较惊呢样嘢。唔系，边个咧？有 ex 咧？唔好讲边个啦，我哋呢啲嘢就唔好讲边度。唔好俾啲 x 喺楼下留言啦，唔该。 <laughs> 你唔好讲，你唔好讲咁多废话。咁点啊？复合啦而家？我觉得咧，即系分开总有一啲原因嘅。咁所以。 觀眾唔係想聽呢啲， <laughs> 我會我會多謝佢嘅好意咯，係。 <laughs> 見嘢即刻揾醫生求醫，OK？即係去買啲嘢 <laughs> 去。係好緊要嘅，係係係睇醫生，睇中醫都啱嘅。睇醫生、睇中醫都啱嘅。調理啊嘛。擺一揀啦，係啦。我哋條片真係好有教育嘅意義，我覺得。 <laughs> 咁啊，其實呢個遊戲本身咧，入邊嗰啲問題都好深刻啦。咁都好啱呢一大班朋友咧去互相去玩啦。其實問啲咩都唔係最緊要嘅，最緊要係用一大班朋友同佢互相生害。 再同大家玩其他嘅 party game 啦，拜拜。